Was ist überhaupt Drecksarbeit? Ist das die Arbeit, die den Dreck wegmacht? So eine normale Assoziation, oder? Und wenn ich in den Supermarkt gehe und ich sehe, dass da jemand, äh, dass da jemand mit einem sehr deprimierten Gesichtsausdruck den ganzen Tag, ähm, den ganzen Tag Produkte über, über, über, das, äh, über die Kasse zieht, dann habe ich einen unglaublichen Respekt davor. Es ist ähm, in der Tat fragwürdig, dass Menschen, die sich beispielsweise um die Pflege älterer Menschen kümmern, und das ist ein richtiger Knochenjob, dass die sehr schlecht bezahlt werden. Ich denke, dass all diese Arbeiten, die tatsächlich harten Arbeiten, dass, dass die diejenigen sein sollten, die am besten entlöhnt werden. Durch das Corona-Kommen würde ja überhaupt ein freier Markt, Arbeitsmarkt entstehen. Und wenn die Frage ist, wer macht dann heute die Drecksarbeit, wer macht dann heute die Arbeit, die eigentlich niemand machen will? Was der Fall sein wird, ist, dass Leute eklige, dreckige, schlecht bezahlte, entwürdigende Tätigkeiten sehr viel weniger tun wollten, als sie das heute tun, aus purer Not. Das wäre so. Und solche Tätigkeiten müssten wegrationalisiert oder verändert werden. Das wäre wünschenswert. Ähm, besser bezahlen, ganz einfach, oder selber machen. Das ist ja ein ganz einfaches Prinzip von Angebot und Nachfrage. <clears throat> Wenn ich niemanden mehr habe, der für einen Hungerlohn Klos putzen möchte, dann muss ich den, das muss ja trotzdem geputzt werden, dann muss ich einen besseren Preis zahlen. Das heißt, Gehalt, das Gehalt von jemandem, der ein Raumpfleger ist beispielsweise, das würde mit einem Grundeinkommen steigen. Und das würde dann vielleicht im Endeffekt heißen, ich muss dann nur 10 Stunden die Woche arbeiten, weil damit habe ich schon genug verdient, ähm, um davon leben zu können. Dann würde sich das Bewusstsein davon, was Drecksarbeit ist, verändern. Vielleicht gäbe es auch gar keine Drecksarbeit mehr. Ich glaube, Dreck, Drecksarbeit ist Arbeit, die man tut, wofür man nicht eine entsprechende Wertschätzung bekommt. Deshalb empfindet man sie als dreckig.